දූෂිත හොර දේශපාලඥීන්ට සහ උන්දල එක්ක එකගේ කන ඉහළම දූෂිත ව්‍යාපාරිකීන්ට මේ එකම අනපනතකින්වත් හානියක් නැති බව අද ටෙලිවැකියෙන්. ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ හොඳම ගුවන් හා නාබුක කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කළ යුතුයි ජනපති කියයි. ප්‍රථම නවධානය දේශීය පුවත් වෙත. ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ හොඳම ගුවන් හා නාවක කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කළ යුතු බව ජනතපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඒ කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති කොළඹ උතුරු වරාය තිස්වන අවුරුදු සැලැස්ම එළි දැක්වීමේ උත්සවයට එක්වීමනුයි. Our intention is to make Sri Lanka an ARC hub. Sri Lanka has to think of the future. What we will do in the next 25 years. We have to look at the developments in India, in Bangladesh, in Iran, the total Makaran coast, in assessing the role that Sri Lanka has to play as a hub. We have to think now of what the development should be. The SLPA and the consultants have given us a report on the uh, feasibility of the North Pole. We have to remember one thing only that what is going to take place in India, what's the development in Pakistan, and what's the development going to be in Iran. Those three will decide the capacity. By 2050, India will be the most populous country in, in the world. From 1.4 billion, it will be up to 1.7 billion people. The industrialization of India is going fast, especially in some areas. මේ අතර කොළඹ වනාය තුළ ඉදිකරන දකුණු ආසියාවේ විශාලතම වාණිජ සහ සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වූ ගිවිසුම අත්සන් කිරීම පසුගියදා වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශයේදී සිදු කෙරුණා. අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා සහ චයිනා මර්චන්ට් පෝට් ගෝල්ඩින් සමාගමේ සභාපති මියාවෝ ජෑන්මින් යනායගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීම සිදු කෙරුණේ. මේ තුලින් අපේ වරාය ඒ ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු වෙන අතර වැඩි වැඩියෙන් නැව් සමාගම් අපේ වරායට ගෙනීම සහ ආකර්ෂණය කර ගැනීමට මෙය ඉතාමත්ම උපකාරී වෙනවා. ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකයේ වරාය හා නාවික ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් සංධිස්ථානයක් හැටියටයි අපි මේ සලකන්නේ. දූෂණය වංචාව නාස්තය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය. අදලියන්නේ දෙසිය හැට දෙවැනි ටෙලිවැකිය. අද වන විට ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ගැන ජාතිකසීම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේත් විරෝධය දිගින් දිගටම එල්ලවෙන්නට පටන් අරන්. ඇමරිකාව සමස්ත යුරෝපයම සහ බ්‍රතාන්‍යත් මේ පනත එපා කියන එක පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මල්වතු අස්ගිරයේ මහනායක ස්වාමින් වහන්සේලත්න් මේ පනතේ ඇති භයානකකම පෙන්වා දෙමින් ජනපතිට ලිපියක් ලියලා තියෙනවා. එහි මෙසේද සඳහන් වනවා. නව පනත් කෙටුම් පතෙහි ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳ අන්තර්ගත වන පුළුල් හා ගැටලුකාරයේ නිර්වචන හේතුකොටගෙන සාමකාමී විරෝධතා දැක්වීම පවතින රාජ්‍යපාලන පාලනයේ අඩුපාඩු පෙන්වාදීම වැනි ඕනෙම ක්‍රියාවක් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් ලෙස අර්ථ දැක්වීමට ඉඩ ඇති කියලා නේද. දැන් ඇමරිකාව බ්‍රතාන්‍ය සහ ඔය යුරෝපා සංගමයේද මේ පනත හරහා ජනතා අයිතිවාසිකම් මර්ධනය වන්නට හැකි බව ඉතාම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. එසේ වුවහොත් ඔය GSP ප්ලස් සහනය පවා නැතිවෙන්ට පුළුවන් කියන අනතුර තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. මෙම ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට කාදිනල් හිමිද ප්‍රසිද්ධියේ සිය විරෝධය පල කලා. හැබැයි අද වන විට මේ පනත පාර්ලිමේන්තුට ගෙන එන බව තමයි අධිකර නැමති විජේදාස රාජපක්ෂ නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන්නේ. බොහෝ විට මේ පනත ලබන විසිහයවනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. දැ මේ පනතට එරෙහිව මේක පරද්දන්ට මේ වන විට මහා සන්ධානයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින බවකුත් දක්නට පිළිවන්නේද. ඊට විපක්ෂනායක සජිත් අනුර විමල් ඩලස් ජියල් හකීම් උදය සුමන්තිරන් මනෝ තරුණයෝ ඇතුළු පිරිසක් එකට එකතු වේවි කියලා විශ්වාස කරන්නට පුළුවන්. දැන් අපේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ ප්‍රාමාණික දැනුමක් ඇති ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න පවා. මේ යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පතුරු ගහලා තියෙනවා. ඔහු අද පොත් පතකට කියලා තියෙනවා මේ පනත මූලික අයිතිවාසිකම් වලටත් පරමාධිපත්තියටත් පටහැනී කියලා. දැන් ඇත්තටම ඔය අපරාධයක් සම්පූර්ණ වෙන්න නම් කාරණා දෙකක් ඉටුවෙන්ට ඕනෙන එක තමයි නීතියේ සාමාන්‍ය අර්ථ දැක්වීම අර්ථකතනය මොකක්ද එක එක තමයි වැරදි චේතනාව වැරදි චේතනාව. හරිද දෙක තමයි වැරදි ක්‍රියාව මේ දෙකම එකතු වුණහම තමයි අපරාධයක් සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැත්තං එක අපරාධයක් බවට පත්වෙන්නේ. දැන් මේ අලුත් පනත ඇතුළේ වැරදි චේතනාවක් එකැනි වැරදි සිතවිල්ලක් පවා අර්ථ අර්ථ දක්වලා තියන්නේ මහ පුළුල් විදිහට. මේක ගැන මීට පෙරත් අප ටෙලිවැකි දෙකක සඳහන් කලා. ඒ ඇනේ වැරදි චේතනාවකට මහ පුළුල් අර්ථකතනයක් දුන්නහම ඒක එකම අපේක්ෂාව රජයට විරුද්ධව කට හෙලෙව්වොත් හරිද කට හෙලෙව්වොත් වාක්‍යයක් ලිව්වොත් ඇ ත්‍රස්තවාදිය කරලා අල්ලගෙන ගිහිලා හිරේදානක අවුරුදු දායකට පහලෝකට විස්සකට දාන්ට හදන එක ආයේ මේ වෙන මුකුත් නෙමේ වැරදි චේතනාවටත් මහා පුළුල් අර්ථකතනයක් දෙන ගමන්ම වැරදි ක්‍රියාවට ඒ හා සමානම අර්ථකතනයක් මේ පනත ඇතුළේ දීලා තියෙනවා දැන් උදාහරණයක් හටගත්තොත් මිනිමැරුම් බැනි අපරාධ මොකක්ද මේ විග්‍රහය ඇතුළටම දාලා තව මරු කෑලි ටිකක් ඇතුල් කරලා තියෙනවා. මොකක්දේ ආණ්ඩුවේ ගමනාගමන කටයුතුවලට යටිතල පහසුකම්වලට අත්‍යවශ්‍ය සේවාවලට බාධාකළොත් ත්‍රස්තවාදයට ඇතුල් වෙනවා. හරිද ඒ කියන්නේ දැන් ආයේ මේ කියන හැටියට උද්ඝෝෂණ වැඩවර්ජන ඈ ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන එක බොරු. හොඳේ මොකද අත්‍යවශ්‍ය සේවා නම් කිරීමට ජනපතිට බලය තියෙනවා. හරිද දැන් මේ හදන්නේ ඔය මේ හමුදාව ප්ලස් පොලිස් සිහින රාජ්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මුල් අඩිතාලම දාන්ට කියනක තමයි හොඳටම බැලුහාම පේන්ට තියෙන්නේ හරද දැම් මේ පනත් කෙටුම් පත ගැන අධිකර නැමති විජදාස රාජපක්ෂ මහනාහිමිවරුන් හමුවේ මොකක්ද කිව්වේ ඔන්න අහන්නකෝ මානයසන්ස අපි අද මෙතන මේ ආණ්ඩු කරාට ඒට වෙතට වෙන කවරු හරි ඒක අපි හැමදාම අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ එකක් නෙවෙයි අපි අනිත් එක මේ බලින් ගත්ත ආණ්ඩුවක් නෙවෙයි ඔබ තුමන්ටත් ඕක අපිට බලපන්නේ නිසා අපේ බෙල්ල කපා ගන්න නීති ගේන්න තරම් අපි මෝඩ නෑ. ඒ කියන්නේ අපිත් දවසක විපක්ෂයට වැටෙන්ට පුළුවන්. එදාට මේ පනත අපට විරුද්ධවත් පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්නේ. එහෙම භයානක පනතක්. ඉතින් අද අපි සම්මත කරගෙන හෙට අපේ ගෙල අපේ අතිම්ම සිඳගන්නවද අපේ හාමුදුරුවනී කියලා. ඒකනේ ඔය ඇහුවේ නේද? ඒකට අපිට ඇත්තේ බොහොම සරල උත්තරයක්. හරිද? මේ රටේ මොන අනපනත් නීතිය සාපරාධී අපරාධ සිවිල් නීති අපරාධ නීති මේ මොනවා තිබුණත් ඕවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඔබේ පැලැන්තියට නෙවෙයි. ඇමති විජේදාසල අයිති වෙන්නේ එක්තරා ඉහළ පැලැන්තියකට. අපේ රටේ අදට ඇති නීති යටතේ. කුදලගෙන ගෙහිල්ල කූඩු කරපු එක දේශපාලනක්ඥයෙකු ගෙහෝ ඉහළ පැලැන්තිය ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ නමක් කියන්න බලන්න එකට හොඳම උදාහරණය වෙඩිමකට සිංගප්පූරුගිය අර්ජුන් මහින්ද්‍ර. අද වෙනකන් ඉන්න තැන හොයාගත් අද නේද මින් මිනිහ නිකං හරියට මහසාගරයට වැටුණු අල්පනෙත්තක් වගේ ඉදිකටුවක් වගේ ඇ මේ පනත් ගේන්නේ ජනතාවගේ ජීවිත රකින්න දේපල රකින්න කියන මේ අයිසින් පාර පෙන්වට ඇතුළ වෙනස් මේ කුමන පනතකට හෝ අයිති නැති පැලැන්තියක් ක්‍රියාත්මකයි මේ රට තුළ අද පවතින්නේ අන්තදූෂිත දේශපාලන ප්‍රභූයයි කියාගන්නා පිරිසක් සහ ඒ පැලැන්තියත් එක්ක එක ගෙයි කන අන්තදූෂිත ඉහළම ව්‍යාපාරිකින් කීප දෙනෙක්. හරිද මේ අය අත තමයි මේ රට තියෙන්නේ. මේ අන්තදූෂිත දේශපාලන පැලන්තියට හා එක ගෙයි කන අන්තදූෂිත ඉහළම ව්‍යාපාරිකෙන්ට කුමන රජයක් බලේ තිබුණත් කිසිදු හානියක් වෙන්නේ නෑ. එදා වුනෙත් නෑ අද වෙන්න වෙන්නෙත් නෑ හෙට වෙන්නෙත් නෑ කියලා තමයි කියන්ට තියෙන්නේ. මේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ගේන්නෙත් සම්මත කරගන්නෙත් මේ රටේ පොදු ජනතාවගේ සුභසිද්ධියට කියන මිත්‍යාව මවල ඒ ප්‍රහසනය ඇතුළේ තමයි ඇත්තම කිව්වොත් මේ වැඩේ කරගන්ට හදන්න. අපට හන්න තියෙන එක ප්‍රශ්නයයි. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යස්ථාවට සංශෝධන විසි දෙකක් ගෙනාවනේ නේද ජනතාවගේ සුභසිද්ධියරණ ගෙනාවෙනේද. එහෙමනං ඔය විසි දෙකෙන් අපට අත්තු රටට අත්තු වූ සෙත කියන්නකො බලන්න පුළුවන් නම් නේද හොඳට මතක තියාගන්න. මේ පනත සම්මත කරගත්තොත් බත් කන්නවත් කටරින්න බැරිවේවි. ඕ ඒ කට අරින්න බැරිවෙන්නෙත් මේ අපිට මිස මේ දූෂිත හොර දේශපාලන ප්‍රභූයයි කියාගන්නා උදවියට හෝ උන්දලත් සමඟ එකගේ කන ඒ ඉහළම දූෂිත ව්‍යාපාරගින්ට නෙමේ. ඒගොල්ලන්ට බත් බැරිනම් රටකන්න වනත් ඕන වෙලාවක ඔය කට ඇරෙනවා. අපට තමයි අන්තිමට බත් කට කන්නවත් කට ඇරගන්න කරගන්ට බැරිවෙන්න කියන එක මතකතියාගන්ට කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. මේ සමගින් සියත උදැස්න පුවත් විකාශය අවසන් වෙනවා ඔබට සුබදවසක්.